Go go. Ừm. Phóng đi, phóng đi, bắn cả phóng đi vào mà, sai đi phóng đi là tôi rồi. ဘာကြီးကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တော့ကြိုက်နေပါကြီးတော့ဒီလိုက်ဟောတန်းလိုက်ပြီပေါ့တန်းထည့်တန်းထည့် 下老爷，哪里下来？别他妈我牛逼，我牛逼！哪里那个？哦，好，来几张，好，来几张，好，来几张，好，来几张，好，来几张呀！Tadinya dua no wale. Tadinya dua no wale. Uhuh. နဲ့တို့ကနော်ပါပါတယ်တဲ့။ဩ။သမီးလိုက်ကြကျေးဇူးပါ။ဟောလာလက်တီးတဲ့။ဟိုကလက်တီးနဲ့တော့နော်ပါတယ်တဲ့။အခုလိုရှယ်ထိုးချက်ပဲဆိုတာ။ထိုးချက်ပဲတော့ကြားရည်ဒီပဲက။ Adra, ya la, ya la, me gana, me gana, toma, toma yo. Chinero, chinero, chinero, chinero, tómela. Viene a la cada llave. A ver. Go, go. Mmm. ပုံဒီပုံဒီဘက်ကပုံဒီပါအောင်ကစိုင်းနေပုံနေနဲ့သွားရအောင် hello share ပြီးတိုင်း share ပေါ်လာတော့ခန့်ကြီး share ပေါ်တယ်စိန်လုံးပေါ်တယ်သူရတယ်မဆိုတော့ပေါ်တယ် thank you ဟာရောက်ငါနှစ်တန်ပြန်ကြနေရမှာကမင်းဘက်ကလားပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ် enemy enemy enemy ပြပြမကပြခုနဟိုနေရာဟိုနေရာတော့ကြွမယ်နော်ဟိုနေရာတော့ကြွမယ်နော်တိုက်ပြောင်းပြီလားတိုက်ပြောင်းပြီလား ရောက်ပြီရောက်ပြီရောက်ရောက်ရောက်ရောက်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ဟိုင်းနေရောက်မင်းနဲ့ဟိုင်းနေကလာမဂနီပေးမယ်ကြဟိုင်းငါကဟိုကောင်ထားခဲ့ရတာဟာပေါက်ယူထားခဲ့ရတာလာလာလာဘာကလာခေါင်းလေဟာကြည့်မရှိဘူးနော်တကယ်ကြည့်မရှိဘူးငါတန်တက်ပြန်ချနေရဘယ်ဘက်ကလည်းမသိဘူးလိမ့်ကောင်းတယ်ကျောင်းဘယ်လိုမှမတတ်ပဲရအတန်နဲ့ထင်းနေပြီအတန်နဲ့ထင်းနေပြီဟေး 900 900ပါ900ဂိမ်းမှာတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တော့ထင်နေသေးတယ်ရတယ်မကမင်းမကလာမင်းတန်းချောင်းနေလို့ကောလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ဘာလဲလဲမင်းချိုးလိုက်ရအတိုင်ရရတိုင်ပြီးနားထောင်ကြရဆောင်းရရအမမ flat flat ဒီမှာ flat ဒီမှာ flat ဒီမှာ flat mark the vehicle mark the vehicle အေးဟောတော့အဲ့တဲ့မှာအမမအဲ့တဲ့မှာပြပြမကပြမကပြဘာ ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวใช่หนีมาอีกแล้วเป็นพี่ลอยหอตั้งหลายปีผมเดิน啊，带你骗，带你骗你，带你骗你。哎，别抓着哈，你们。xuống mà xuống mà xuống mà giờ team machine mà kẹt đó là team machine không đi bao giờ với cái nào mà trong cái game cái nào nó cho tôi kẹt đi kẹt đi cái kẹt đi ဒီမှာရှင်းတော့ဒီရှင်းမှာရှင်းတော့တသားတို့ဒါဘာသာကြီးတို့မကမကမကမကမကမအတရင်ချက်အချက်လုံးလိုက်ပါလားတစ်ချက်ပြန်ပေးပြန်ဖွင့်ချင်ပါလားတဲ့အတရင်နေချာရကြားရကြားရတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်အခုမကြားတော့နေနေကြားရငါ့ကိုလက်ချက်ပထမချက်တွေလွဲတွေငါမမြင်တာကိုလွဲတွေတဲ့ ဘယ်တိုင်းမှာတော့ရှိတယ်ဒါ3မိနစ်နော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်းအပပမှာနော်နော်ဟာတို့မောင်းစောမောင်းစောဟိုင်းပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် share ပြကြပါအောင်နော်မဆိုင်ဆို public share တွေကျွန်တော် share ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာတဲတွေလက်မလေးတွေခင်ဗျာလည်းစားပြကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်အောက်က comment နဲ့ comment နဲ့ပေးကြပါ real link ရှိပါတယ် left real link တဲတွေကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပေးကြပါအောင်နေထားပြီးတော့ရပါဘူးဆိုးအောင်ဟိုင်းပါအဲ့မှာတော့တော့ထားတယ်အထက်တော့ပြီနော်ထက်တော့ပြီငါထက်တော့ပြီငါထက်တော့ငါထက်တော့ငါထက်တော့ပြီငါထက်တော့ပြီ တတ်မလားနော်ဘီတတ်မလားဟာဘီယူဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ဒီဒါပေမဲ့ဝိုင်းဟဲ့ဒါပေမဲ့ဝိုင်းဟဲ့မဝိုင်းကားရဒီကားရဒီကားရဒီကားရဒီကားရဒီကားရဒီတကောင်တော့ကားရဒီကားရဒီငါပြောတော့ကားရဒီဒါလို့တော့တော့ 막아 와줘 막아 와줘 막아 막아 지내로 지내로 지내로 도메 도메 나나나나나 콩콩 막아 콩 아이 아이 라베 나나 따이로 따이로다 따이로다 따이로다 구메 구메 구메 아미네 따나 디미네 에 고다레 고다레 납게다 오케이 라비 따따오 ba ba ba lại ba ba lại la la nó nó sao sao sao sao bắt đầu bắt đầu là nó đi ở con bò đó mày nó tay 哎呀，我包东西在哪？包东西在哪？家里把面的，家里把面的，包东西在没？包东西在没？看来看，包东西嘛。包东西完了，哎，这这这把地方呢，对要看出来。Nice one, hi. တက်မတက်မတက်မတက်လာလာလာတက်ရအောင်တက်ရအောင်တက်ရအောင်အကုန်တက်မယ်အကုန်တက်မယ် nice အပေါ်လေးအပေါ်အပေါ်လေးအပေါ်လေးတိုက်ပေါ်လေးတိုက်ပေါ်လေးတိုက်ပေါ်လေးဟာလာဟာလာဟာလာဟာလာဒါပဲ ဒီတနက်လေးကိုငါခေါ်တာလေးတွေ့တော့ခေါ်တာလေးကိုလဲမရတာတက်တာနော်တနက်အစ်ဟော်နီပါဂျာလေးတက်တာခေါ်တာလေးတွေ့တော့ခေါ်တာပဲကြိုင်တော့မယ်တာကီယာတိုက်လို့ကြားလားဟိုက်ကြားလားဟုတ်ကောဟုတ်ကောစကွင်းအတန်းမထွက်ဘူးကွာဒီကောင်ကပြောထားတာအိုင်းကြားနေလား မကုမလာကုမလာ flare flare flare လာမသိဟုတ်တယ် flare flare ဒီမှာ flare ဘာကဒီမှာ mark the location ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟာပါဟာပါဟာပါကုမကုမလာအဲ့ကုမလာလာလာလာလာလာတက်ခါချလာအေးကြားတယ်ငါ line နဲ့နေတာမကအတန်ထင်နေတာဟေးမေးဒီမေးလိုင်းကြအောင်ပါအေးငါလိုင်းကြနေတာတိုက်ငါလိုင်းကြနေတာငါတို့ပြောနေတာအေးငါကြနေတာငါကြနေတာဘိုက်ကနေချင်း ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတစ်ကွာငါတစ်ငါတစ်ကွာကလင်းကလင်းကလင်းနဲ့ထွက်ဝထွက်ဝထွက်ဝထွက်ထွက်ဝင်လိုက်ပြတယ်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ပြနေတာငါတစ်ကွာတကယ်ကြောက်ပြီးဒီဖိုက်ပြီးတကယ်ကြောက်ပြီးတကယ်တောင်းမှန်တယ်ထိုင်ကြောလိုက်တော့လည်းပြန်သွားပြီးဟာမကဘာကြီးတော့ဩပုံကောက်သေးတယ်ငါနဲ့ကွာဥဖေဥဖေသားပါတကယ်မင်းမွေးတယ်မွေးစားလိုက်သူရမွေးစားခိုင်းတော့ငါဥဖေမကသေးလားဒီဘက်မှာလို့ဖဲသွားတော့ရအပေါ်ပါလို့မကဘယ်ဘယ်မက Ồ, coi gì nữa bạn Cái gì đi này là gì Nhưng mà biết mà được luôn á Ờ Tôi được bao lâu nó mà phải à Chỉ nó mà chỉ còn Con con cái gì Con con Con này con ya, ha. kita let's go. Waduh, waduh, waduh. Play, play, play. Eh, fly, fly, fly. I fly to me, fly to me, fly to me. saya jual mai tu, okey dia. Mami, mami, mami, bela lah. Hello. Ah. Noise down လို့2 can လေး Happy birthday ပါ brother ရေမင်းတို့ပါဆိုင်တော့ရှင်းပါစေနော်ဒီမှာကတော့ channel တွေတစ်ဖက်တိုင်းပါစေဗျာ Thank you မဆုံးတော့တောင်းပေးပါတယ်။တန်နေချစ်နေတယ်တိုင်းရအော်ဒီမှာ fly ဒီမှာ fly လူလူလူလူလူကြာနာကောင်းနေဟာဟုတ်တယ် Come on, go. Mark the location. Uh, Run out. 아, 내 수고하네. 아, Watch out! 哪里嘛？呀，那边哪里嘛？海边哪里嘛？阿彪，阿彪，阿 Watch 彪。out! Watch out! 이거 대인에 대인에 이리 대인에 야. 하지마. 하지마 라고 하지마 라고. 나이스. 아 예. 호 호보 말고. 너너너 너라디. 目标定位。对呀。要代驾了，代驾了，我，我别挨你来着。弟弟，那嘞，啊撸，你说还要？你把你那电话，那。要你，要你，要你。你的还笑，俺还笑你的。 headshot လို့ခေါ်တယ်လာလာလာကိုမကိုမမကဆောက်မကဆောက်မကငါတွေးမရှိဘူးရလိုက်ခဲ့မယ်ဟောတယ်မလားတွေးတော့မရှိဘူးတက်နေတက်နေအတန်တက်တာကတော့ဘေးမတက်ဘူးအတန်တက်တာอืมမတော်အတန်တက်နေတာအာရနေမသိဘူးကြောက်ပြီကျွန်တော်အာရတာတန်တော့မသိဘူးဆက်တော့ကြောက်နေပြီလင်းငယ်တော့ပြည့်ပြည့်မယ်တိုင်းဟောတော့မကငါပြည့်ပြည့်မယ်ခဏလေး Help! We're on first, ma. 구라마마,구라마마.나이거하와이다.기본만나가,기본만나가,만나가.네,아고너,아고너,아고너,구라마마,너,구라마마,너,짜이다. Con bố nó hay con bố như vậy. Con bố đi đây. Nice bagas. Oh sure sure nice nice nice. Tay bao vậy quá tay. Cái gì? Cái gì đùa. Oh trên này chú lại bảo. Chào. Thank you. Chú chú bay rồi. Cái gì vậy? Mà spider chi vậy? Cái gì? Cái gì? ပါရမှာကြောက်ရင်မင်းတို့တန်ရဘယ်တော့ဘယ်တော့မှပျောက်ပျောက်မှလည်းမသိဘူးကြောက်ရင်ထင်နေတာ I got supplies ဒီနဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးပြန်ဝင်ပြန်ဝင်မှရမယ်ထင်တယ်အားတယ်တော့ခင်းပြန်ထုတ်ပြီးပြန်ဝင်ကောင်းသွားမလားမသိဘူးနော်ဒီလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှကြောက်ဟုတ်ဆိုပတ်ချင်ရတာဒီမှာပါဟဲ့ပါတော်သေးရအဲ့နေကုန်ကြနေတာပတ်ချင်ရမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားသိပါဘူးဗျာ ဟို flash ရလားခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လိုက်တော့ဘယ်ရလဲမသိဟာဟာဘယ်ရလဲဖြစ်တာတော့ဟောဟောဖြစ်တယ်ဟောဟောဟိုဘက်ကပြဒီချက်ဖြစ်တာဆက်ပြတာနဲ့ဘယ်ရပြင်မလဲတော့မသိဘူးဟာ 他的他他干一点啥？哎呀，你这光没呀没还小还没呀？天哪！哎，怎么队友嘛，侬你都爆来个个，来来嘛，不搞嘛，我说嘛你。Mark the location。没了，A 呀 A 呀 A 呀，不拿的嘛 A 呀，没有，哎呦弄你，不拿的 A 呀，哎呦弄你，呀，出来呀，出来。呀，你都，你偏没呀，你都，没都你妈 A 呀。 ခုနကဟက်ရှော့ထိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကယ်သွားတယ် Watch out! အေးဒီဘက်မှာလည်းအေးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာအေးအေးရောဒါမင်းတို့ခဏ20နော်မှားတာအေးအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကပြစ်ချင်တာကွာဟာရရဟာရမင်းအဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းအဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ Marked a location. ဟောင်းလာအဲ့အဲ့ကောင်ကိုပြစ်မယ်အဲ့ကောင်ကိုပြစ်မယ်ဟာလားအော်အော်ကိုပြစ်မယ် 算没有啊，多少钱？多少骗了一点点，算了算了。哎呀，老马有哎呀。Mark the location. Watch out. 主要你看。đâu đây ông ở đâu đây Mark the location. Mark the location. 哎呀！您倒了，您倒了，您倒了！哦，卢茂明的波特蛋哎，对对对，明天对，明天对，明天明天对。 မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့လည်းလာမင်းတို့လည်းလာနောက်ကဖင်ရတဲ့ကောင်တည်သွားပြီခဏမင်းတို့20တနားရီ20တနားရီ20တင်တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားပြီကျွန်တော်မှတ်လို့အချိန်မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတ်ပြီပါအဲ့ဒါတနားရီ20တနားရီ20အဲ့တော့မတည်သေးဘူးလားဟောငါတန်ပြန်ချနေရတယ်ကွာတော်ပြီဟာမမိုင်းပေးလိုက်တော့မယ်တော်ပြီဆော့လို့မရအောင်ကြီးလေကွာဒါတော့ဘလောက်တော့တော့မမှတ်ဘူးကွာအဲ့ကောင်လေး ထားလာပြန်အော်ပြန်ထားလာပြန်ပြီကွာနှစ်ကောင်ဟာအဲ့နားလေးမှာအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမချဘူးကျွန်တော် Discord မှာဝင်လို့မရအောင်လိုက်ကြတယ်ပေါ်တော့ကွာပေါ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်တော့ကွာမင်းလည်းတော်တော့ 暴露！你妈的！你你那那工，你那那工钱呢？来了，过门啦！过来啦！过来要让没挖去啊！马哥，们前面不知道了，前的。马哥，别前的土里。哎，还给我搞回来！走走走，走那位，走少那位。Hello。哎，加油！包油！哎，保呀，包德哪的呼吸也呀，我马哥你别问了，马哥。 你老个在打鱼。哦，好。我好。哦，你在着。平安，你你再跑，你站着。老老，没不按按老第一年个！刚收条了。不要，不要，不要。哎，第二 Watch out！你看这几位。 အော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့ဟိုနောက်ကောင်မကြက်ပဲမင်းဖိုးတင်နဲ့မင်းဖိုးတင်နဲ့ကောင်နေပဲကြက်ပဲကဲကဲကဲကောင်ဘယ်နာမှာတော့ तू อ่ะအဘေးကန်ရမှာလေငါအပေါ်မှာပါဆိုမှနေဘာတော့မှမကထိုင်တော့ဒီမှာအကြမ်းလေးလေးလေးကနာအော်ခုနကောင်ကောင်မဲကြံကြံတော့လားအဲ့ကောင်ငါနော်ပြီးတော့ကွာတကောင် Watch out မကဒီနားမှာဆော့မကဒီနားမှာဆော့ရငါတက်တော့ပြီမကဒီနားမှာဆော့ ဆက်တော့ပြင်ဆက်တော့ပြင်မယ်ကောတော့ကောတော့မပါအောင်လေဖင်ရရနေကောဖင်ရရနေကောမှန်တယ်နှကောင်လားဖင်ရရနေကောဖင်ရရနေကောမီနီဖိုတီနဲ့နှကောင်ခုနကတော့ဆက်တော့ထားပြီမင်းကကျွန်တော်ဘောနာခွဲလေးလေဘွဲဟာလာထုတ်တင်နေပြီဘယ်ကတော့ share တော့အေးကြီးနဲ့တကယ်မတကောင်မတော့မသိဘူးကောင်းပြီတကောင်ဖြုတ် မကမကမင်းတက်ပါလားမကဘာလဲဖင်ရအောင်မင်းတို့အဲ mini for this supplier နဲ့မင်းတို့ဖင်ရအောင်ရောက်ရှင်းလား highlight ထည့်ပြီးမယ်မင်းတို့မင်းတို့စစ်တဲ့ shot ကိုထိပ်ဆုံးကတင်ပြီး highlight